Всем привет! В этом коротком видео я хотел бы показать основные Drag and события без лишней воды. Поехали! Thank you. на этом все. Спасибо за внимание.